Halo guys, balik lagi channel gue Kristu kita channel GSL guys. Nah <laughs> akhirnya kan gue scroll scrolling apa uh, komentar kalian guys ya. Uh, eh, gue ketemu akhirnya guys yang ada salah satu uh, apa temen di IG guys ya naro di tag gue mereka lagi live dan dapet dan gue bahagia banget guys gue bisa nyaksi ini sekarang suara Yongke lagi duet kayaknya ya sama si One Pill guys ya gue jujur gue pas gue denger ah gila nih suaranya Yongke ini mah harus gue react nih guys tapi sebelumnya kita intro <laughs> dulu guys. Ceplok. Oke okay guys, ini gue dapat linknya nih guys. Yang bener yang ini ya. Ternyata bener guys. Emang ini kayaknya guys. Soalnya si gue inget banget si Yangke lagi pakai jaket kulit ini nih guys. Dan rambutnya belah tengah. Eksis banget pokoknya guys. Nah, ini mereka uh, teman-teman mungkin gue gue sangat uh, senang banget guys ya apa anak-anak MyDay itu suka naruh informasi yang penting banget menurut gue untuk gue tahu mengenal lebih dalam tentang Day6 guys dan gue sangat berterima kasih banyak untuk hal itu guys nih jadi uh, gue akan react jujur gue bahagia banget Baik lagi guys, gue harus mempertegas lagi, gue bukan vokalis, jadi gue nggak tahu, gue nggak bakalan berkomentar tentang tentang teknikal mereka nyanyi seperti apa. Tapi gue punya perasaan kalau punya denger suara bagus guys, ya kalian juga begitu pasti lah ya ya guys. ya, Oke, ini compact live take number 4 day 6 marathon ya guys ya marathon. Oke. Okay. Ini lagu asli apa di cover? Nggak ada penjelasan di sini guys ya. Seharusnya ya nggak ada penjelasan ya. Mungkin kalian bisa ini juga. Oh, apa ini ini ya listen to day 6 remember us youth part 2 gue nggak tahu juga deh guys ya tapi kita langsung ini aja guys ya langsung kita lihat ya guys ya judulnya maraton berarti ini oke satu dua gedein dulu nah lo ceplok Hmm. Duh, pil pianonya. Tuh kan korting kan? Nggak normal. Ah, ke situ. Gue nggak nebak sama sekali. Oke, ke satu lagi. <laughs> Gila. Ya, buset. Aduh ini cuma cuma satu menit padahal guys gila diisi dengan part yang kayak begini guys. Ini kita enjoy ya guys ya walaupun uh, semenit jadi gue bak bakal bisa ngulang ngulang nih guys. Coba lagi guys nih. Kalian bisa ngerasain hal yang sama nggak? Pasti ngambil cek tinggi kayak ketabrak bus guys. Nih. Oke. Okay. <laughs> gila. Oke, okay, penjiwaannya gila nih. <laughs> wow. Wow. Wow. Aduh chordnya. Oh. oh. my god. Oh my god yang ke. oh. lagi, lagi, sekali lagi kesurupan masal online <laughs> lagi nih guys ya. Wah gokil. Aduh yang kayak gila suaranya. Wah gue bucin sih sama suara ini guys. Ini beda nih ya penjualannya apa timbre vokalnya sama Sung Jin guys ya. Oke nih nih nih nih, nih guys. Ini bahaya nih guys. Oh. Tuhan. Aduh. Hih, gila gemeter gue. Nih bagian sini guys. Gila gemeter gue. <laughs> lu pernah gak sih lo di ulang gemeternya nggak pernah hilang? Wah, set. Uh. Lagi. Uh. Uh. Dar. Oh, One Pill juga ngiringnya temponya stabil ya. Itu peralihan nih guys. Ini teknik vokalnya gue gak tau ya. Kalian yang teman-teman vokalis gue mohon banget guys. Gue juga pengen belajar dari kalian yang penyanyi juga. Ini ngelibatin teknik apa lagi guys? Soalnya gue pernah dengar ada istilah apa mix voice, ada istilah head voice, throat voice, raspy, apa ada istilah belting. Guys, gue sangat berharap kalau ada yang, ada yang penyanyi di sini guys, gue sangat menantikan komentar-komentar kalian karena kita di sini sama-sama belajar guys ya. Mungkin eh, kalian bisa serap apa yang bisa menjadi apa yang gue omongin tuh semoga bisa ini ya guys ya nyambung dan kalian tuh informasi itu banyak banget gue gue senangnya itu guys jadi kita ada ada ikatan secara online guys sedap nih bagian sini ya gue nggak tahu nih tapi gue nikmatin banget peralihan vokal ini ke tinggi ini nih nih nih nih tuh eh ta ta ta ta gue semenit jadiin konten guys gue nggak tahu nih apaan guys gila ya guys ya kesurupan guys bener gue gue hidup gue berubah guys jadi makin gila guys gue gue kadang-kadang gue kan gue udah sempat ngerek beberapa lagu ya total mungkin udah lebih dari 10 guys ya gue uh, ngetik day 6 apa ngetik day 6 apa sorry uh, react day 6 sampai akhirnya gue taruh playlist playlist yang gue udah apa gue udah, udah gue bikin lah guys ya di playlist Spotify gue itu gue dengerin berulang-ulang kali guys itu gue nggak pernah bosen dan selalu masih dapat feelnya ketika ditabrak sama sound-sound gitar ya semua instrumen guys terutama vokal-vokalnya mereka guys itu kuat banget gue nggak tahu teman-teman suka suka ada cerita juga kan di bawah bahwa mereka tuh lagi pada hiatus guys akhirnya mereka bikin apa EOD ya apa even over day ya guys ya yang di cuman ada yang ke Dowun sama One Pill guys ya jujur nanti gue akan ngeri guys yang even over uh, over apa even over day aduh guys sorry banget kalau gue salah guys ya gue butuh bantuan lagi guys di, di komentar guys ramen aja guys gue pasti gue baca mau ratusan ribu kayak ribuan pasti gue baca guys jadi kalian eh, sering-sering uh, sering -sering, guys kasih informasi guys terutama teknik teknik vokal guys yang kalian vokalis guys gue merasa banget gue butuh informasi mengenai teknik-teknik itu guys oke okay, guys thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment this video guys uh, bye bye